Mi nomigas Wesley. Mi loĝas en Natalo en Norta Rio Grande. Mi legos la stranga butikon. Bona consilo. La vino brilu en pokalo au en malcara glas. Sen change textas la moralo in vino veritas. Ha bel tesoro de la rivero riposas en profund, cae same la eterna vero sin cascia sur la fund do trinku ciam, se vi povas, dis fundo de la tut, char eblas que la versen trovas nur en la lasta gut.